Qomati barno go'zal man gechida yoqqardi dildorman gechilmayib kulishlari yoqqardi bestmedia nuqta uz barno güzel. menga juda yoqardi dildorman yechirmayin kulishlari yoqardi qaramasa bir kuni ne qilarim bilmayin shu sahardan shomgacha yurak bag'rim yoqardim sariq sochli go'zal bitta joy san o'zing san gulginam shahlo ekan ko'zlaring zuhro ekan ko'zlaring xayolimni o'g'irlagan bolday shirin so'zlaring bog'ingga bog'boning bo'lay joningga darmoning bo'lay peshonangga yozilgan bir umrlik yoring bo'lay mayli mayli mayli yonaman sen tufayli ishq bog'ida majnunman sen esa bitta layli layli layli layli Sen bitta layli baxt gullari